Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Sekalipun mereka adalah seorang pejabat Maka justru jabatannya akan menghinakan ia dalam kehidupannya Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Sekalipun dia mempunyai harta yang banyak Maka harta tersebut akan menyiksa ia dalam kehidupannya Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang kufar Yang menegakkan kebatilan Yang mereka melakukan kemaksiatan justru mereka berkolaborasi sementara yang asyidda untuk menentang kemaksiatan tersebut justru mereka perlakukan hukum yang keras Alhamdulillah Alhamdulillahil gawi sultanu Al-wadihi burhanu Al-mafsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله اللهم فصل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه العت الكمال أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul Azim Masyarakat hadirin Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah Yang masih memberikan kita ni'matil iman wal islam Sehat wal afiat Nikmat waktu dan umur Sehingga di hari yang penuh barokah Hari yang dikatakan Rasulullah merupakan Sayyidul Ayyam Penghulu dari segala hari siapapun yang memuliakan hari yang dimuliakan Allah insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur pula saat ini kita masih berada di dalam bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insya Allah kita semua yang selalu hadir untuk merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dicatat kita termasuk golongan hamba-hamba yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala takwa dengan sebenar-benarnya takwa takwa di dalam pengertian imtithal awamirillah wajtinabu nawahih menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak lain kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaminan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebaikan kehidupan dunia dan di akhiratnya sebagaimana Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Allah akan selalu beri jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan yang ia hadapi ya ja'allahu makhraja Allah akan memberikan jalan yang terbaik dari apa yang mereka inginkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang ia tidak duga-duga wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh dan siapapun mereka yang selalu bertakwa kepada Allah mereka akan selalu berserah diri kepada Allah di dalam kehidupannya Inna Allah baligha amrih karena orang-orang yang bertakwa yakin bahwa Allah akan menyampaikan semua hajat-hajatnya Gadja gajjalallahu likulli syai'in gadra dan setiap sesuatu itu bermuara dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya ikhwani pada kesempatan ini khotib mengajak kepada diri saya sendiri mari kita selalu bertakwa kepada Allah hanya orang-orang yang bertakwa yang akan diberikan Allah kebahagiaan hanya orang-orang yang bertakwa yang diberikan Allah ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya dan sebaliknya bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dzikri mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dalam kehidupannya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah sekalipun mereka adalah seorang pejabat maka justru jabatannya akan menghinakan ia dalam kehidupannya Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Sekalipun dia mempunyai harta yang banyak Maka harta tersebut akan menyiksa ia dalam kehidupannya Dan nanti kata Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kemudian Di hari pembalasan Allah akan bangkitkan bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keadaan yang buta ikhwan rahimakumullah Oleh karenanya ikhwan rahimakumullah Setiap Jumat khutib selalu mengajak untuk bertakwa bukanlah ini kalimat seremonial ini adalah kalimat kunci dari setiap khutib untuk mengajak jamaah salat Jumat bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan man amila salihan min dakarin au untha wahwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan tayyiba walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Barang siapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah baik mereka laki-laki ataupun perempuan dan ia lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahum hayatan thayyibah Allah akan berikan kehidupan yang terbaik baginya falanuhyiyannahum hayatan tayyiba walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan nanti mereka akan dibangkitkan mereka akan dibelikan jaza oleh Allah mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang paling indah yang jauh lebih baik dari apa yang ia telah persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam suasana Rabiul Awal kita selalu hadir di majlis-majlis maulid. Baik itu di masjid-masjid, di musallah-musallah, di kampung-kampung, di instansi-instansi bahkan di sekolah-sekolah mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan ekspresi kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata alhamdulillah kita di Indonesia wabil khusus di kota Palembang adalah umat yang begitu mencintai dan antusias mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai setiap hari pagi, siang, sore, maghrib Isya kita bisa menghadiri peringatan-peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagi mereka yang betul-betul cinta bagi mereka yang selalu bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam firman-Nya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Allah Allah tidak akan mengazab satu kaum Allah tidak akan mengazab satu kampung Allah tidak akan mengazab satu keluarga kalau di tengah-tengah mereka ada engkau wahai Rasulullah bagaimana kita menghadirkan Rasulullah perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa kita hadir majelis untuk apa kita hadir maulid kalau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita jalankan satu hal yang paling sederhana satu hal yang merupakan primer dalam kehidupan kita terkadang kita pergi maulid ke sana kemari akan tetapi kita tetap meninggalkan sholat berjamaah di masjid Di mana uswah Nabi yang kita ikuti ikhwani rahimakumullah. Mengikuti ikhwah, mengikuti uswah artinya kita mengikuti jejak yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tutur katanya Rasulullah? Bagaimana cara Rasulullah menghadapi orang yang lebih tua? Rasulullah adalah seorang pemimpin, Rasulullah adalah seorang politikus, Rasulullah adalah komandan perang tapi Rasulullah bisa menempatkan di mana ia bertutur dengan akhlakul karimah bu itu li utammima makarimal akhlak kata Rasulullah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak terkadang Rasulullah berkata keras sebagian orang mengatakan Rasulullah itu lemah lembut betul Rasulullah, Rasulullah itu orangnya lemah lembut tapi terkadang Rasulullah harus berkata dengan tegas sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama ubainahum Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama baginda Nabi Muhammad mempunyai kepribadian seperti Nabi Muhammad mengambil wasilah mengambil uswah dari baginda Nabi Muhammad bagaimana orang-orang bersama Rasulullah asyidda alal kufar tegas terhadap kekufuran ruhama ubainahum mereka kasih sayang dengan sesama mereka beda dengan hal yang kita lihat saat ini ikhwani rahimakumullah mereka justru asyidda mereka tegas terhadap orang-orang muslim akan tetapi ruhama mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang kufar yang menegakkan kebatilan yang mereka melakukan kemaksiatan justru mereka berkolaborasi sementara yang asyidda untuk menentang kemaksiatan tersebut justru mereka perlakukan hukum yang keras dan bahkan bisa langsung orang-orang yang menegakkan kebenaran itu dituduh sebagai teroris ikhwani rahimakumullah oleh karenanya hadirlah kita di majlis maulid untuk mengikuti uswah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sayang Rasulullah terhadap keluarga Rasulullah mengajarkan al agrab aula bil ma'ruf orang-orang dekat dengan kita keluarga kita sanak kita keluarga kita famili kita lebih utama untuk kita berbuat baik terhadap mereka kita melihat keluarga kita Mana di antara keluarga kita yang susah? Mana yang perlu kita beri bantuan? Mana yang perlu kita harus silaturahmi selalu kepada mereka? Ikuti uswahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruhama ubainahum. Rasulullah selalu kasih sayang. Dan kasih sayang yang paling utama ikhwan, tuangkan kepada keluarga kita. Berkasih sayanglah kita dengan keluarga ikhwani rahimakumullah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah kekasih Allah hadiah untuk umat Nabi Muhammad adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selawat kepada baginda Nabi adalah hadiah buat kita apapun yang kita inginkan diawali dengan selawat kepada Rasulullah insyaallah disampaikan oleh Allah subhanahu wa taala Rasulullah adalah sosok manusia yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis kudsi laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflat kalau tidak engkau wahai Muhammad kalau tidak engkau wahai Muhammad tidak aku ciptakan apapun di muka bumi ini Allah tidak ciptakan dunia ini Allah tidak ciptakan Makkah Allah tidak ciptakan Madinah Allah tidak ciptakan Ka'batul Mukarramah bahkan Allah tidak datangkan tidak ciptakan Nabi Allah Adam hanya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turunnya Nabi Allah Adam ke dunia merintis kehidupan dunia ini untuk menjelang kehadiran cucunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya Nabi Allah Adam untuk menitipkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tulang sulbinya sampai satu ketika ikhwan rahimakumullah Nabi Allah Adam alaihi salam bingung melihat malaikat kumpul di belakangnya Nabi Allah Adam bertanya kenapa kalian para malaikat kumpul di belakangku apa jawab malaikat kami kami sedang menikmati nur cucumu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tulang sulbimu maka Nabi Allah Adam pun ingin melihat nur dari cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia minta kepada malaikat untuk memindahkan nur tersebut dari tulang sulbinya ke atas matanya agar ia bisa memandang akan tetapi ikhwan setelah biiznillah diizinkan Allah dipindahkan di atas kelopak matanya Nabi Allah Adam Nur Nabi Muhammad para malaikat berkumpul di depan Nabi Allah Adam untuk memandang di atas kelopak mata Nabi Allah Adam ada Nur Nabi Muhammad sementara Nabi Allah Adam belum bisa memandangnya dia minta dia minta kepada malaikat wahai malaikat untuk memindahkan nur Nabi Muhammad di kedua jempolnya ia ingin memandang nur cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ikhwani setelah dipindahkan lalu Nabi Allah Adam memandang dan mengucapkan doa mengucapkan doa dan doa itu diabadikan setiap kita mendengar salat setiap ketika mendengar azan asyhadu anna muhammadar rasulullah marhaban ya habibi marhaban ya habibi wa qurrata sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu diusapkan kedua jempolnya oleh nabi allah adam ke matanya dan dengan doa agar mata-mata kita menjadi mata yang mendapatkan nur nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Begitu mulia Nabi Allah Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam pun ikhwani rahimakumullah tidak mau berhenti memandang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, maka Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang diberikan Allah kuasa penuh untuk memberikan rahmat kepada kita semua. Sebagaimana Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada semesta alam dan rahmat inilah ikhwan rahimakumullah rahmat inilah yang dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita hidup tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka hidup kita akan gersang ikhwan mati tidak dalam rahmat Allah maka kita akan mati dalam su'ul khatimah oleh karenanya ikhwani rahimakumullah perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pelajari apa uswah yang mesti kita ikuti sebagai umat Islam apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam perbaiki akhlak kita perbaiki tutur kata kita jalin hubungan silaturahmi hormati orang-orang yang lebih tua dari kita sayangi mereka yang lebih muda daripada kita dan satu prinsip jangan hanya memikirkan diri sendiri orang yang cuma memikirkan diri sendiri adalah orang yang paling tidak disukai oleh Allah dan tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semoga di yawmul jum'ah yang penuh barokah ini Allah memberikan kita rahmat Bibarkati Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita jadikan hadirnya kita di setiap peringatan-peringatan maulid Untuk mengambil daripada contoh suri tauladan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Manfaatkan di dalam kehidupan ini Sebagaimana firman yang saya bacakan di atas tadi Wa makanallahu liu'addibahum wa antafihim kita Allah tidak akan mengadab kita kalau Rasulullah ada bersama kita banyak-banyak salawat kepada Rasulullah dan yang kedua Allah katakan wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun dan Allah tidak akan mengadab kita kalau kita selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud bertafakur dan merenungi dosa-dosa kita jangan kita coba menangis kalau tidak dapat rezeki jangan kita menangis kalau tidak dapat keberuntungan tapi kita tidak pernah menangis akan banyaknya dosa-dosa kita Insya Allah Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan selalu bimbingan dari Allah memanfaatkan kehidupan sisa-sisa kehidupan ini dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi menjadi hamba-hamba yang rugi sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala taala wal asr demi masa demi waktu demi umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini innal insana lafi khus sungguh kita selalu dalam keadaan kerugian illal ladina amanu kecuali mereka yang beriman kepada Allah beriman itu bagaimana wa amilus salihat melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq, mengajak kepada kebenaran walaupun itu pahit ikhwan rahimakumullah. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar dan mengajak kepada kesabaran. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa haq arsalahu bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الذي تمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا دموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض الله عن آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un garibun mujibud da'wat wa ghafirud dhunubi wal khati'at allahumma ansuril islam wal muslimin allahumma wa'afina wal muslimin allahumma sallimna wal muslimin allahumma sallimna wal muslimin waqfina wa iyyahum sharra masa'ibid dunya wad din allahumma ansur ummata sayyidina muhammad allahumma aslih ummata sayyidina muhammad اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم اهدنا بهداك يا الله berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu waj'alna mimman yusari'u fi ridhak jadikan kami hamba-hamba yang cepat menuju keridhaanmu wala tuwallina waliyan siwak jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan wala taj'alna mimman khalafa amraka wa ashak dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepadamu Allahumma la tada'alana dhamban illa ghafarta ya Allah jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa kecuali engkau ampuni ya Allah wala hamman illa farajta jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali engkau gantikan dengan kegembiraan wala maridan illa syafaita jangan ada penyakit penyakit pada diri kami baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin kecuali engkau sembuhkan ya Allah wala aiban illa satarta jangan ada kekurangan aib pada diri kami kecuali engkau tutupi ya Allah wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin tidak ada hajat-hajat kami ya Allah kecuali semua engkau ridha ya Allah ya sari ar-ridha ya Allah engkau yang cepat menuju keridhaan ighfir lima la yamliku illa du'a ampuni kami ya Allah yang tidak punya kekuatan yang tidak punya senjata kecuali doa fa innaka fa'alul lima tasya sungguh kau dapat melakukan apa yang kau kehendaki ya manis muhud dawa wahai Allah yang namamu merupakan obat wa dzikruhu syifa zikir kepadamu merupakan kesembuhan wa ta'atahul ghinyan taat kepadamu merupakan kekayaan salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر